Oké, we zitten hier nu bij eh, eh, een huurauto. We gaan nu een auto huren voor de komende twee weken. Het is denk ik tien over elf of zo. We komen waarschijnlijk aan om 1 uur of eh, half 1 of zo. Iets later dan we hadden ingeschat, want het vliegtuig had ook heel veel vertraging. Dat is wel jammer. We zijn bijna bij de camping. Oké, het is nu ongeveer kwart over één. Ik ga lekker slapen. Het was ook het einde van de vlog. We zijn hier lekker nu op de camping. En ja, we blijven hier lekker twee weken. Morgen begint de vakantie echt. En dan ga ik ook nog vloggen voor jullie. Tot morgen.